बीच का समंदर पानी की दीवारें शीश का समंदर पानी की दीवारें माया है भरम है मोहब्बत की दुनिया गया वो तो गया हो हाँ, शीशे का